aos atos Sí que vam veure que a partir del 2014 eh, la tecnologia, les tecnologies emergents començaven a ser molt, molt importants i hi havia la necessitat per una banda nosaltres de treballar-les i formar-nos i per altra banda de buscar la manera de traspassar això eh, al ciutadà, al jove, al nen, etc. No? Llavors eh, bé, vam fer un canvi estratègic, el 2015 ens vam plantejar que si no volíem acabar morint, no? acabar, acabar desapareixent, doncs ens teníem que, que posar a treballar, ens teníem que reciclar, ens teníem que posar al dia i, i començar a conèixer totes aquestes tecnologies emergents. Estic parlant de realitat virtual, de programació robòtica, estic parlant d'impressió 3D i tot el, tot el, que, el que va associat. Eh, volíem mostrar eh, aquest canvi que nosaltres hem fet a la comunitat dels Puntic. Volíem explicar-ho, teníem la necessitat, estem molt contents amb el, amb el que estem aconseguint i, i com a grup i com a equip doncs, ens sentim molt bé i volíem doncs, això, no? vull explicar-ho i no sé si hi ha altres eh, equips que, que estan pensant o ja han començat a fer algun tipus de, de canvi de reestructuració similar o amb ganes de fer coses i bueno, no sé si podem ser un exemple, però el que sí que està clar és que nosaltres estem molt contents del que hem fet i ho volem explicar. I per això doncs, ens vam posar una mica a disposició de, de la coordinació dels punts TIC per dir mm, veniu a Viladecans, us explicarem el que fem i a partir d'aquí, si hi ha l'oportunitat de treballar plegats, de, doncs, compteu amb nosaltres.